avec cette tâche. On dirait que toi tu ressuscites des le monde il est noir. Et toi, salope, un euh, fil de poire personne peut apprendre de notre relation. Nous serions des soucis. J'en ai marre de celle-là. Elles nous feront la vie impossible. Et moi, regardez, je vais te montrer une chose. Oh, moi aussi. Je n'ai juste qu'une temps de te montrer. les filles, vous savez ce que c'est J'ai l'ai reçu aussi, c'est un numéro en nous. On va voir. Mon dieu, vous savez pas les prendre en sérieux quand même C'est sûr que c'est un jig trop chiant. Non, non, bien sûr. C'est boule. Eh bien, les filles, je vais partir. Я фольгу глянки, був кухня, батьки. Ова. hay un vehículo aquí. Halloween Toi Oui, c'est très réaliste. Bon, et toi, comment ça va euh, On En ce moment, bien. Et euh, si nous allons voir en euh, Oui, oui. Allez. sous le nez. Et c'est notre chance pour nos vendeurs. Tu as raison. Le bon goût a l'air la propre médecine. Quelqu'un demande de faire la même chose que moi Et de venir chercher un ruban rouge Oui. Je ne vois pas qui peut aimer faire souffrir à quelqu'un. La personne qui fait ça, elle ne devrait pas se considérer comme telle. Bon, nous allons chercher le ruban. Oui. Tu crois que nous trouverons le ruban Tu ne crois pas, nous l'avons caché très bien. Il pensait qu'il n'allait pas venir au cimetière. On l'a caché ou meurtre Aucune idée. Tout est jamais rendu compte de, l'air de de ce lieu. Bien sûr que si, mon leçon préféré est de sorte des cimetières. J'ai froid. Moi aussi, le mieux c'est de venir avec ça, avec, ça ça d'une fois pour tout et pour rentrer. parler pour la <laughs> dernière fois avec Sophie et Cécile. <laughs> Puis, je vais écrire une lettre à mes parents pour les dire au revoir. jamais. <laughs> sont sa mort. Vous les rien. vous préférez qu'elle soit morte. Vous ne soyez pas hypocrite. Pourquoi tu dis ça Il a agi très mal avec vous, mais Sophie, je ne crois qu'elle voyait voir Chloé morte. Écoute, je ne peux pas parler de ça devant Chloé. Tu as raison, réfléchis et je ne peux pas continuer avec ça. Je vais le faire, je vais avorter. Tu es totalement sûr que tu veux le faire Oui, totalement. Ok, et tu veux le faire quand Le plus tôt possible. Mon père, mon père peut t'aider, il est médecin, ne t'inquiète pas. J'ai parlé avec lui. Merci beaucoup. Je ne sais, ce que je ferai sans toi. Pas de soucis.